łącznik ulicy Zagłoby i Ignacjusza we Wrocławiu z tyłu szkoły podstawowej byłej 27 teraz ZSP numer 10 widzisz nowo wybudowane domki a w zasadzie domki w trakcie budowy przez długi czas było tutaj takie nielegalne wysypisko śmieci a tutaj zobaczysz szkołę podstawową numer 27 oprę się na płocie i zrobię mały statyw no i szkoła, do której uczęszczałem 8 lat wygląda tak a tu jakaś kicia 18 lutego 2014 roku I jeszcze raz widok na nową zabudowę tylko jak na złość zapomniałem nazwę tej ulicy Filmuje Darek Kraśnicki z Wrocławia